माय नेम इज़ इकराम मुग़ल उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे शुक्र अल्लाह का मैं भी ठीक हूँ ये देखें आपके सामने एक लाइव ट्रेड हमने लिए पाउंड यूएसडी पर और हमने अपने ग्रुप में शेयर किया आप देख सकते हैं इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारा ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें ट्रेड एक्टिव करने के बाद फ़ौरन मैंने शेयर किए जो हम अपने अकाउंट्स पर ट्रेड करते हैं वही हम अपने दोस्तों को शेयर करते हैं pound USD short term sell trade setup for today तो एच वन के अंदर ये मैंने ट्रेड सेटअप देखा और आज मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों मैंने ये ट्रेड ली है ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी लॉन्ग टर्म नहीं होगी एच वन के अंदर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक अपना हाई मारा था और उस हाई को प्राइस ने ब्रेक करने की कोशिश की मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाए ब्रेक कर नहीं कर पाए और उसी के अंदर फर्स्ट रिजेक्शन इसके बाद प्राइजेस बाय साइड क्लोज़ हुए और सेंकिड ट्रेड उसी के अंदर क्लोज़ हो गई आके कैंडल और फिर अगली कैंडल सेल की तरफ क्लोज़ हुई एच वन की तो हमने सो देखा कि प्राइजेस अब सेल जाएंगे और 90 परसेंट और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड आप देख सकते हैं हमारी लगते ही एक्टिव हुई और प्रॉफिट में चल रही है हम चाहे तो क्लोज़ कर सकते हैं क्योंकि हम वेट करेंगे दूसरा कन्फर्मेशन एम थर्टी के अंदर एम थर्टी के अंदर ये हाई था हमारा जो के हम लेते हैं लाइन चार्ट के अंदर हम हाई लेते हैं दूसरा हम हाई नहीं लेते विक्स का तो ये आप देख सकते हैं कि वो लाइन उसके अंदर प्राइजेस में आके एम थर्टी क्लोज़ हुआ और अगली कैंडल बाय की और ये अब सेल की कैंडल बन रही है कैंडल्स रीडिंग के साथ मैं ट्रेड करता हूँ हमेशा और इन होप सो आप देखेंगे कि ये ट्रेड हमारी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी और मेरे आइडिया के मुताबिक ट्रेड को कम से कम भी मैं लेवल्स लगा लूँ कम से कम इस लेवल तक ट्रेड को आना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि मेन ट्रेंड जो हमारा है वो बाय का चल रहा है bullish bullish bullish bullish bullish तो buyer side trade setup trade active है जब ट्रेड हमारी यहाँ तक आएंगे तो हम अपनी 50 परसेंट क्लोज़ कर देंगे और बाकी हो सकता है हम पूरी ट्रेड क्लोज़ कर दें मार्केट के कंडीशन को देखते हुए अगर प्राइजेज़ हमारे one point two four two seven one से ऊपर क्लोज़ हो गए तो हम ट्रेड से एग्ज़िट कर जाएंगे नहीं तो हम इंतज़ार करेंगे कि प्राइजेज़ हमारे यहाँ तक आएँ one two four zero eight one तक तो हम यहाँ पे अपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो होप सो लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है हमारी इस ट्रेड का तो एच वन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक डबल बॉटम टाइप बना है डबल बॉटम बनने के बाद प्राइजेज ने अपनी नेक लाइन को भी ब्रेक किया है अगर प्राइजेज इसको टेस्ट करके बाई बनाती हैं तो यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग होगी तो लेट्स स्टार्ट नाउ तो ये हमारा रिकॉर्डिंग चलेगी और हम हमारा होगा Yeah.